Toc. Toc. Voilà. Et donc, je fais rentrer euh, tout le monde. Voilà. Nous avons Violaine, Charlotte, Pauline, Eymans. Euh, je pense que c'est Didier Eymans qui euh, nous contacte Costa Rica, j'imagine. Voilà encore plusieurs Emar qui nous rejoint, Tiffen, Stéphanie. Et donc, euh, les, voilà, les traditionnels, euh, les traditionnels 2-3 minutes de connexion à YouTube pour que ça se stabilise. Voilà, je crois que ça a l'air d'être bon. Il est 18h. Eh et ben, écoute, euh, c'est parfait tout ça, c'est merveilleux. Tout pire. Ça fonctionne impec. Est-ce qu'on peut activer les caméras de tout le monde Oui, alors on va mettre euh, tout le monde en galerie. Et, je, vois euh, tous les prénoms, mais on ne voit pas vos caméras. Marilyn qui est là. Euh, mettez, vos, caméras peut-être qu'on ah, se voit, qu'on se tous. Violaine, voilà, bonjour. Ah bah voilà, ça devient Charlotte, Emmanuel, bonjour Emmanuel. Marilyn, bonjour Marilyn. Voilà. Oui, bonjour. Emilia. Ok. Je vois qu'il commence à faire sombre euh, un petit peu partout là. Ah, Pauline, il fait beau, il fait jour chez toi. <laughs> voilà. Là, c'est pour ça, il est 11h du matin. Ah, t'es où, Pauline Au Guatemala. Ah, waouh Au Guatemala. Wow. on a plein de fuseaux horaires différents, c'est cool. Ah oui, c'est sympa. C'est sympa. Voilà, bah écoute, pendant que il y a encore deux, trois personnes qui euh, rentrent dans la salle d'attente, euh, je, vais, je vais introduire cette, cette euh, interview. donc déjà Claire, en te remerciant d'être avec nous aujourd'hui. donc c'est la, la, première journée du sommet en ligne chevaux médiateurs, chevaux guérisseurs. Donc euh, un sommet en ligne qui, va, qui se déroule sur trois jours, donc le 14, le 15 et le 16 décembre. Et donc euh, aujourd'hui, c'est une, euh, une journée qui est un peu plus dédiée euh, aux approches de, de, coaching, dans le, également dans le, dans le social, dans le médico-social. Et, et, donc on a eu ma collègue Nicole Hartz euh, qui nous a expliqué comment elle travaillait avec les étudiants en médecine aux États-Unis, euh, Yannick euh, du, syndicat des professionnels de la médiation équine, qui nous a également parlé de sa pratique et de sa pratique en, musique, professionnelle de musique. Euh, et nous avons également Candice Neuville, qui est infirmière de formation, qui travaille en oncologie, et Catherine Mercier, euh, ce soir tout à l'heure à 20h qui euh, intervient avec les chevaux dans, les, dans les, espaces de privation de liberté, comme on dit dans les, prisons. Et pour le moment, nous avons le plaisir euh, d'accueillir Claire. Hello. hello. Donc Claire, l'âme de la, stratégie du bonheur pour euh, ce, euh, euh, cette interview. donc du 14 décembre. Donc interview qui va qui va durer à peu près 40-45 minutes. et, voilà, ça va être, c'est assez, ça va être assez free, je sais plus comment on dit, freestyle, n'est-ce pas On est d'accord. En tout cas, ce sera dans le moment présent, ça c'est sûr. Et dans, le moment présent. Et donc les chevaux euh, ont ceci de, vraiment euh, extraordinaire, c'est qu'ils nous ramènent euh, à ce moment présent, à ce qui se passe dans le présent, et, et ils nous voilà, ils nous, ils nous apprennent cette leçon tellement importante que rien rien n'est plus important que ce que je suis en train de vivre en ce moment à l'intérieur de, moi, à l'intérieur de mon être, à l'intérieur de mon corps à l'intérieur de mon cœur, avec euh, mes émotions, avec mon, ressenti. Euh, et donc, euh, Claire, j'ai moi aussi l'immense le, l'immense honneur de t'inviter pour, ce, pour ce, cette interview. et excuse-moi, je suis un peu euh, handicapé parce que en même temps je joue de la souris, je fais rentrer euh, de nombreuses <laughs> personnes qui continuent à, qui continuent à, se, à se connecter. Euh, Claire, est-ce que tu voudrais prendre un, moment pour nous parler de toi, nous parler un peu de ton parcours et nous dire qui tu es et, et, et pour quelles raisons tu as commencé à t'intéresser à ces êtres extraordinaires que sont les, les chevaux Ok, avec plaisir. Pour les personnes qui viennent d'arriver sur Zoom, vous pouvez allumer vos caméras si vous voulez, ce sera beaucoup plus, euh, beaucoup plus euh, sympathique, je trouve, de pouvoir se connecter aussi euh, avec notre non-verbal. Et, du coup, du coup, du coup, que dire bah, En fait, j'ai rencontré les chevaux à l'âge de, de 7 ans, véritablement, pour, pour une simple histoire d'amitié au départ. J'ai déménagé de ville et mon papa, qui trouvait que j'avais une trop belle amitié avec une, amie d'enfance de, maternelle, euh, voulait qu'on garde contact. Et du coup, il a demandé aux parents de cette, fille ce qu'elle faisait comme activité extrascolaire, pour la, juste pour la raison que je puisse la voir une fois par semaine et que notre amitié perdure. C'est comme ça que le lien avec les chevaux s'est fait, c'est en allant au Poney Club pour voir mon ami une fois par semaine. Au mmh. final, j'ai complètement adopté, <laughs> je suis tombée amoureuse des chevaux et mon ami est toujours mon ami. <laughs> histoire d'amitié, c'est ma plus vieille histoire d'amitié. donc les chevaux m'ont finalement toujours ramené à, à la connexion aussi, ont toujours été un vecteur de connexion entre humains euh, pour moi. Et, euh, j'ai fait, du poney club pendant quelques années, comme, euh, comme beaucoup d'enfants démarrent la connexion avec les chevaux. Et ensuite, il s'est passé une période de 10 ans, je pense à peu près, peut-être juste avant le bac, donc de mes, de 17 à mes 27 ans à peu près, où j'ai très très peu, bah, très très peu passé de temps avec les chevaux parce que mes parents m'ont fait arrêter le poney pour que je puisse me concentrer sur mes études. <laughs> Ah, ah, les parents. Les parents sont souvent là pour... Toujours euh, leur faute, toujours. <laughs> non, mais du coup, j'ai suivi les conseils et puis, euh, et puis après, je suis allée faire des études à Paris, j'ai commencé à bosser à Paris, tout ça. Et encore une fois, c'est une histoire humaine qui m'a ramenée aux chevaux. En fait, mon, mon papa est décédé euh, très brutalement puisqu'il s'est suicidé quand j'avais 23-24 ans. Et, et à ce moment-là, euh, c'est de ça qu'est née ma reconnexion aux chevaux et c'est de ça qu'est né aussi tout un début de chemin et de réflexion sur le bonheur et sur qu'est-ce qui rend heureux. Parce que quand on a un papa qui se suicide, ça pose quand même des questions sur euh, ben, qu'est-ce qui fait qu'on peut en arriver là, euh, qu'est-ce qui fait qu'on peut surtout ne pas en arriver là en tant que son enfant <laughs> Et donc, j'ai entamé vraiment tout un processus de réflexion sur, mais en fait, qu'est-ce qui me rend heureuse euh, et j'avais envie de suivre ce fil de la joie et du bonheur et de commencer à faire des choses qui me, euh, qui me redonnaient de l'énergie, qui me redonnaient le goût de la vie parce que la période était, euh, était particulièrement challengeante. Et au final, j'ai eu un petit peu d'argent à l'issue du décès de mon père, 4-5 000 euros. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de symbolique avec cet argent-là. Et euh, mon père, qui m'avait demandé par souci de sécurité d'arrêter l'équitation pour me concentrer sur mes études, eh bien, je me suis dit, je vais prendre cet argent et je vais lui faire un pied de nez. Euh, et je vais réinvestir cet argent-là pour acheter un cheval. Et c'est là que, que, ma jument Esperanza, une magnifique jument noire espagnole que certains d'entre vous connaissent ici, euh, c'est là qu'elle est arrivée dans ma vie. Et, et, elle m'a emmenée avec toute son énergie. Vous connaissez les chevaux espagnols hein, qui sont quand ils sont bien sanguins euh, comme il faut, ils ont souvent beaucoup de caractère. Et, Esperanza, en fait, m'a amené euh, très, très rapidement à me poser énormément de questions sur, euh, sur ma façon de faire et elle, elle, elle, elle venait toucher des endroits qui étaient extrêmement sensibles à l'intérieur, des, des, blessures très profondes et je me rendais compte que euh, là où elle touchait, en fait, ces, blessures-là étaient touchées au travail, étaient touchées dans mon couple, étaient touchées dans mes, dans mes relations amicales, euh, dans, tous les domaines. Là, je me suis dit, c'est pas possible que je sois la seule personne à avoir vu ça. Que les chevaux ont, ce truc de nous toucher pile poil là où il faut et, euh, et on ne peut pas leur mentir. Et, et donc, j'ai commencé à chercher ce qui se passait. Enfin, qui d'autre <laughs> avait remarqué ce truc-là. C'est là que je suis tombée, comme beaucoup de personnes, sur les livres de Linda Koanoff, le premier livre qui était Le Tao du cheval. Et euh, j'ai dévoré euh, le premier livre. Au bout de 50 pages, j'étais déjà en train de pleurer toutes les larmes de mon corps et j'ai pas arrêté de pleurer pendant au moins trois semaines. Et six mois après, euh, bah, six mois après, j'étais dans la file d'attente pour prendre l'avion pour aller en Arizona et je rencontrais Sylvain je m'en souviens très bien. Sylvain qui n'était pas dans la bonne file d'attente d'ailleurs. Sylvain qui allait au Maroc euh, et, que je suis allée rechercher dans la file d'attente de l'avion d'à côté pour lui dire je pense que je, pense qu'on va plutôt dans celui-là. <laughs> voilà, voilà, euh, Sylvain euh, a failli aller à Casablanca et grâce à Claire, il a rencontré Linda. Soit dit en passant d'ailleurs, Linda est également présente à ce à ce sommet en ligne. Je l'ai interviewé hier soir. La, la, vidéo va être diffusée euh, euh, demain, demain soir, le, 15. Et franchement, je vous conseille euh, d'y assister. C'est méga intéressant. Autour, bah, on parle des émotions, de, du, polyvagal et, également de, comment elle a écrit ce livre, le, Tao du cheval. Et pour la, pour la petite histoire, quand j'ai terminé le, le, Tao du cheval, j'étais devant la mer au Brésil, assise devant un petit port de pêche. Et donc, je lis la dernière phrase du livre, je ferme le livre, je regarde à l'horizon, et là, je vois le bateau devant moi s'appelle Epona. Et je me suis dit, bon, ok, si tu n'avais pas compris le message, Claire, je pense que maintenant, <laughs> c'est clair. Et donc, voilà comment j'en suis arrivée à découvrir euh, l'approche Epona Quest, et, puis après, de fil en aiguille, euh, formation, euh, et puis j'ai commencé à à explorer et à trifouiller euh, qu'est-ce que je pouvais bien faire avec ça. Euh, qui est-ce que j'avais envie d'aider, euh, sous quelle forme. Et donc, j'ai travaillé avec des enfants, j'ai travaillé avec, avec des mamans, j'ai travaillé dans, dans, tout ce qui est un petit peu plus développement personnel au sens large, quête autour de la raison d'être, de qu'est-ce qui rend heureux, tout ça, pour en arriver là, depuis le Covid, à accompagner euh, quasiment exclusivement en ce moment des entrepreneurs, qui, euh, des jeunes entrepreneurs qui veulent vivre de leur passion, qui ont envie d'impacter le monde euh, en, qui ont envie d'accompagner les humains au niveau de leur bien-être, les animaux au niveau de leur bien-être, et puis aussi tout ce qui est planète et écologie. Et maintenant, je, kiffe me réveiller le matin et me mmh. dire, en fait, mon seul rôle, c'est d'accompagner des personnes à faire du bien dans le monde et à réussir à gagner leur vie comme ça. Donc voilà un petit peu le parcours dans les grandes lignes. Tout à fait. Merci Claire. Et on, a, on, est nombreux à avoir lu ce livre de Linda Kwanoff le, Tao du cheval, et puis ça, a été un, déclic. Et, euh, je, crois vraiment, euh, bah, c'est Linda qui a écrit le livre, mais euh, je, crois vraiment que c'est les chevaux qui lui ont dicté hein, euh, par leur langage non verbal, par ce qu'ils évoquent. Euh, et, il y avait cette, cette question en tant que, en tant que, coach, mais aussi d'accompagnatrice Epona Quest, donc que les chevaux nous posent, qu'ils nous posent continuellement. comment comment est-ce que j'incarne qui je suis, cette puissance personnelle qui m'est particulière euh, et, je sais que ça résonne vraiment pour moi parce que euh, on parle de coaching, mais euh, souvent le, coaching n'est pas très très loin de la, thérapie. Et je suis vraiment convaincu que connaître ce qui caractérise ma puissance individuelle, ma puissance personnelle, ce qui, ce qui donne finalement à, ma vie sa force et sa puissance, c'est éminemment thérapeutique. Et, et peut-être tu pourrais nous expliquer comment toi tu as, tu as découvert euh, cette, puissance et comment tu l'enseignes aussi, euh, comment tu, tu pratiques ça euh, au quotidien avec tes clients et avec les, chevaux. Ouais. moi, ce qui, enfin, en tout cas, la réflexion, les réflexions du moment m'amènent à, à, prendre conscience de plus en plus à quel point on ne peut pas mentir à un cheval. Il n'y a pas de masque avec un cheval. Euh, tous les masques sociaux, tous les trucs qu'on aimerait bien pouvoir faire croire aux autres, toutes les blessures qu'on veut cacher, euh, on ne peut pas les cacher à un cheval, il nous voit, euh, excusez-moi l'expression, mais il nous voit à poil, il nous voit tout nu, <laughs> tel qu'on est nous. Et donc, en ça, ce que je trouve génial avec les chevaux, c'est qu'ils nous permettent d'aller vraiment un cran plus profond et beaucoup plus rapidement dans ce qu'on appelle, je pense que, ce que beaucoup de personnes vont appeler le travail de l'ombre. Et le travail de l'ombre, pour moi, ça ne veut pas dire aller regarder ses défauts euh, ou aller euh, euh, sortir le monstre qui est à l'intérieur de nous, parce qu'il n'y a pas de monstre à l'intérieur de nous, il y a juste nous, nous tout nus, mais ça nous permet d'aller accueillir en pleine conscience qui je suis, d'aller nous réapproprier des parts de nous qui ont été blessées, qu'on a voulu cacher, euh, et, de les remettre dans la lumière et de remettre de l'amour dedans et du coup de redevenir de plus en plus entier et du coup de plus en plus euh, ancré et incarné euh, dans, cette manifestation terrestre qu'on est en train de, vivre aujourd'hui. Et en ça, je trouve que les chevaux sont fabuleux parce que ça va tellement plus vite. Et, et, ça va tellement plus vite avec un cheval, le feedback est immédiat. Euh, on ne tourne, pas, euh, tourne pas autour du pot. Euh, ça me fait rigoler parce que quand j'étais en formation de coaching, notre formateur nous disait tout le temps faites attention au moment où la personne que vous êtes en train de coacher va vous emmener faire une balade dans le parc. Ça, ça voulait dire il est en train de vous, de vous bananer, quoi. Et, moi, je pensais aux chevaux, je disais, bah oui, bah, parfait, bon, allons dans le parc alors. <laughs> allons vraiment dans le parc avec les chevaux. Et là, et là la, balade va être, la, la, balade va être vraie. Et pour être avec un cheval, euh, on a besoin d'incarner notre puissance parce que ce sont des grands animaux qui sont majestueux. Euh, et j'ai envie de poser une question peut-être ici aux personnes qui sont présentes. Qui a peur des chevaux Ou qui ressent l'émotion de la peur en présence des chevaux <laughs> Tous ceux qui n'ont pas levé la main. <laughs> Pas vrai si on ne ressentait pas l'émotion de la peur, on serait tous morts. on, ressent, on ressent de la peur pour nous garder en sécurité. Donc, c'est normal qu'on ressente cette émotion-là en présence de chevaux, quand on traverse la route, euh, tous les jours, tout le temps. Euh, et, je pense que les chevaux sont vraiment des animaux magnifiques pour nous permettre d'aller euh, bah, travailler en profondeur sur comment est-ce que je peux rester présent et garder toutes mes ressources à disposition et les utiliser avec conscience pour euh, poser mes limites, euh, pour euh, faire respecter mon espace personnel, pour apprendre à respecter celui de l'autre, pour apprendre à entrer en connexion, pour apprendre à expérimenter qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Et en particulier, l'émotion de la, de, la peur est très intéressante quand on travaille avec eux. Oui. Les, les, les émotions. Alors attends, il faut que je remette mon micro. On a un petit chat qui vient nous rendre visite chez Stéphanie. Oh, je vois, je vois un petit chat, tout à fait. Et les, émotions avec les chevaux, euh, c'est vraiment quelque chose qui est, important et euh, je, pense que ça, va, ça vient nous chercher, ça vient nous chercher à l'intérieur aussi. Euh, qu'est-ce que je vis qu'est-ce que ça provoque en moi quand il y a des émotions qui sont inconfortables ou qui sont dites négatives Hein, euh, bon, tu as, parlé bah, de, tout ce que tu avais pu vivre euh, euh, étant une, adolescente, une jeune, femme. on, a, tous vécu, plus ou moins évidemment, des, traumatismes dans notre, dans notre, vie. Et comment est-ce que tu dirais que. comment ça se passe avec les, chevaux Est-ce que. Est-ce qu'ils amplifient Est-ce qu'ils mettent le, le, doigt ou le sabot plutôt dessus Comment, tu dirais que ça, se passe Je dirais qu'ils mettent le naso. Ils mettent le naso, oui, c'est vrai. Euh, comment je dirais que ça se passe euh, Alors, avec l'approche Epona Quest, euh, qui, est l'approche que, que, vraiment avec laquelle j'aime œuvrer, mélanger d'autres choses, mais qui est un des piliers, un des fondements de mon travail, ce que j'aime particulièrement, c'est de permettre au cheval devrait en totale liberté avec un humain, sans aucune fioriture autour. Pas de plots, pas de, de, de, de drapeaux, de trucs, de machin, c'est juste, il y a euh, une carrière ou une pâture, enfin en tout cas un, enclos, un, espace large, euh, mais clos, où il y a un humain et un cheval, juste ça. Il n'y a pas besoin de plus que juste ça. Euh, ce que j'aime particulièrement avec le fait de pouvoir euh, permettre au cheval d'être de, de, en liberté totale, c'est que là encore, on ne peut pas mentir du tout, du tout. Euh, on, peut créer des petites astuces, genre en, gardant une longe entre soi et le cheval, mais en fait, dans ce cas-là, on peut l'obliger à faire des trucs que peut-être il n'aurait pas fait s'il n'était pas, pas en liberté. Et donc, j'aime ce côté euh, très épuré, euh, très euh, sincère et très authentique et très libre de pouvoir être juste toi tout seul avec un cheval et de voir à partir de là qu'est-ce qu'il se passe. Et ce que je vois qu'il se passe avec, avec les personnes que j'accompagne, c'est que il peut y avoir des résistances, on, peut voir que euh, au niveau du non-verbal, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui bouillonnent, il peut y avoir il y a des libérations qui sont absolument incroyables. Parfois, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Le cheval n'a pas bougé, l'humain n'a pas bougé. Il y a quelque chose qui a complètement shifté euh, à l'intérieur de la personne, qui s'est réaligné ou qui s'est complètement libéré. Et juste, rien que ça, bah, c'est énorme dans une vie. C'est tout ce qu'on cherche en fait dans une vie, de pouvoir vivre ces, libérations, de pouvoir ressentir cet alignement à l'intérieur de nous, d'être euh, euh, à la fois, ce qui est qu'il y a de, très magique, c'est un peu difficile à dire en mots comme ça, hein, mais ce que je trouve absolument incroyable avec les chevaux, c'est des animaux qui sont capables d'être ici, ancrés dans la matière, avec les sabots bien ancrés dans le sol, incarnés dans le moment présent, Mm. et dans les mondes subtils, les deux en même temps. Souvent, nous humains, on pense qu'on doit être dans la matière et ancré ici, et puis de temps en temps, on peut faire des sorties, aller dans les mondes subtils en faisant une méditation, en faisant quelque chose, un voyage chamanique, peu importe. Puis après, on revient dans notre vie quotidienne et présente et ancrée dans notre corps. Et en fait, les chevaux nous apprennent qu'on peut faire les deux en même temps et nous font vivre l'expérience de pouvoir être les deux en même temps. Ça, je trouve absolument fabuleux. Et parfois, on parle de cette euh, intention, de cette double attention, l'attention à l'intérieur et l'attention à l'extérieur. Et voilà. Et, je, suis, je suis médecin, je suis plutôt dans le domaine euh, médical, pas, pas trop, trop dans le domaine de l'entreprise. J'ai un peu cette, euh, cette sensation, mais bon, tu, tu me corrigeras, Claire, parce que tu, dois, tu connais mieux le, tu connais mieux que moi, je pense, ce milieu. Mais j'ai parfois l'impression que dans le milieu de l'entreprise ou dans la hiérarchie ou dans, dans un aspect peut-être un peu, un peu prédateur ou je ne sais pas, ou en tout cas euh, qui cherche à manipuler peut-être un peu ou à diriger. Euh, euh, on, crée, on crée un sentiment de, de, malaise, de, de, peur parfois, qui finalement empêche cette double attention, empêche d'être à la fois attentif à qu'est-ce qui vit à l'intérieur de moi, et, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur de moi Tout devient confus. Euh, euh, on, peut, on, voilà, on peut, on peut complètement paniquer. Euh, on peut perdre ses moyens. ou au contraire, on peut être dans, dans un état de, de, de, de prédation. Ou, voilà. Et donc, il y, a, y, a tout cet aspect dans le monde de l'entreprise qui joue, qui, qui, joue avec nos émotions, qui manipule nos émotions. Tu disais qu'avec un cheval, on peut pas mentir. Euh, c'est sûr, c'est sûr, on ne peut pas mentir. Mais je, me demandais comment est-ce que tu mets ça en rapport euh, avec, le, avec tes clients que tu vois au jour le jour, avec tes, euh, les, créatrices d'entreprises, les entrepreneuses que tu, que tu coaches. comment est-ce que tu vois les choses par rapport à cette évolution actuelle bah, il y a deux choses. Enfin, pour moi, pour moi, dans le monde, on va dire professionnel, il y a deux, il y a deux mondes. Il y a, y a le milieu de l'entreprise au sens euh, des, grosses entreprises, euh, que j'ai quitté. J'étais salariée de grosses entreprises pendant, pendant quasiment 15 ans et, je les ai quittées. Et puis, il y a euh, le monde des, des, entrepreneurs qui sont souvent tout seuls ou qui ont une toute, toute, toute, toute, toute petite équipe autour d'eux. Et, et ce n'est pas le même monde. Euh, pour moi, c'est pas le même monde. Euh, déjà, ne serait-ce que parce que d'un côté, euh, il y a beaucoup de gens et donc euh, beaucoup d'équipes, et de l'autre côté, on, passe parle plutôt à des solopreneurs. et dans les deux mondes, dans tous les cas, comme dans notre société occidentale, on a... Alors, je suis en train de faire des recherches parce que je ne sais pas d'où ça vient encore exactement. mais n'empêche que ça fait quand même pas mal d'années que pas mal de dizaines, voire de centaines euh, d'années, qu'on euh, est éduqué génération après génération avec des codes extrêmement prédateurs. On se fait la compétition, il faut atteindre les objectifs à tout prix, même à notre propre détriment. Euh, écraser les autres, il faut surtout pas montrer ses faiblesses et, ça, et, montrer de quoi se faire marcher dessus parce que, bah, parce que les gens vont les utiliser contre nous, euh, donc, euh, tu vois, dans le milieu des grosses boîtes, euh, il y a beaucoup de, petits pics qui sont envoyés. Genre, tu vas faire une présentation devant, devant le, comité de direction de ta boîte et puis tu as ton collègue qui, deux minutes avant, te fait un pic sur le fait que ta veste elle n'est pas bien ou que faudrait que tu te recoiffes ou que tu as un truc entre les dents ou que je sais pas quoi Hein, juste le petit truc qui vient déstabiliser euh, comme ça. Je me souviens quand je faisais les entretiens euh, annuels, les bilans annuels pour savoir est-ce que tu as ta prime, ta prime, truc machin, une augmentation ou pas. Le principe de base, c'était il faut qu'on enlève des points à la personne pour lui montrer qu'elle n'était pas assez bien parce qu'en fait, on n'a pas assez d'argent, donc on ne peut pas augmenter tout le monde. Donc, du coup, il faut les descendre pour leur expliquer pourquoi on n'aura pas, euh, pas leur donner d'augmentation. De, d'augmentation. donc, plutôt que de dire la vérité, on va, descendre, on va descendre le moral des gens plutôt que de créer de l'entraide et favoriser de la cohésion euh, au sein des équipes, ben, on va les mettre en compétition les uns contre les autres. Enfin, quand on regarde comme ça de l'extérieur, c'est vraiment débile, hein, parce que c'est même pas bon pour l'entreprise. C'est même pas bon pour les chiffres de l'entreprise. Donc ça, c'est un milieu euh, dans lequel moi, je suis sortie et j'interviens euh, aujourd'hui très peu. ça m'arrive de faire un team building de temps en temps, comme ça, à la demande, mais c'est vraiment pas mon, le cœur des personnes que j'accompagne. je vois qu'il y a encore ces codes très prédateurs qui sont présents. Et quand on les quand on les met en face des chevaux et quand on leur présente euh, l'approche de Linda sur le leadership, sur les cinq rôles du maître berger, quand on leur parle du pouvoir prédateur, quand on leur parle du pouvoir non prédateur, quand ils le vivent avec les chevaux dans le corps, de qu'est-ce que ça veut dire que de poser une limite de façon saine, de juste respecter les limites corporelles des autres. Ça change tout, tout, tout. Et après, quand on revient dans le milieu plus euh, de, l'entrepreneuriat, moi, ce que j'aime particulièrement, euh, euh, c'est que les, entrepreneurs sont leurs propres patrons maintenant. Donc, ils ont cet héritage de la société dans laquelle on a vécu et de l'éducation qu'on a, a tous eue. mais ce qui m'anime, c'est de déconstruire ces croyances qu'on doit se battre pour des parts de marché, qu'il n'y a pas assez de place pour tout le monde, qu'il faut qu'on s'écrase les uns les autres, que <coughs> nos confrères, en fait, c'est nos concurrents et il faut qu'on se regarde en chien de faïence. Ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui, euh, ça m'arrive encore, bien sûr, de me sentir déstabilisée. Ça m'arrive encore, bien sûr, d'avoir peur. Ça m'arrive encore de me sentir vulnérable très fortement. mais, rapidement. j'entends rien. Ah. Non, mais c'est sur trois jours, mais j'entends rien. Il y a ah. quelqu'un qui, euh, ah, qui... qui, tape la discute avec nous. Ouais. <laughs> Euh, donc, euh, donc c'est important de, En tout cas, moi, je me suis donné vraiment comme mission de pouvoir, euh, d'un point de vue, alors quand on ne travaille pas avec les chevaux, simplement de, travailler sur nos croyances pour y remettre du pouvoir non prédateur dans la façon dont on dirige nos entreprises, la façon dont on interagit avec nos confrères, on interagit avec nos clients au quotidien. Donc, dans tous les processus d'entreprise que j'accompagne les entrepreneurs euh, à monter, et puis on a Michel qui est ici, euh, qui, est, qui est dans mon programme du Québec. <laughs> Euh, et je, mets vraiment, je mets vraiment une conscience et un travail particulier à aider les entrepreneurs à créer des processus et des stratégies basées sur un pouvoir en grande majorité non prédateurs incarnés euh, par, ce que nous proposent les chevaux. Et puis après, bah, on vient de travailler évidemment euh, dans le corps euh, en présentiel avec les chevaux. Oui, on a, ces habitudes de, prédation et, et qui, sont quasiment inconscientes parce que elles, nous sont inculquées de façon tout à fait inconsciente depuis, depuis, le, depuis la, maternelle, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Et, euh, et c'est vrai que c'est une caractéristique de la, des, des, prédateurs ou de la prédation euh, quand elle est utilisée à mauvais escient, euh, que le, bah, le, le, le, prédateur va nuire à, sa propre à sa propre santé pour aller jusqu'au bout de, de, de, sa, de, de son action de, de, prédation. Je dois dire que c'est un peu ce que l'on observe en entreprise. Hein, euh, Aujourd'hui, bah, il y a beaucoup de, personnes en arrêt de travail, en arrêt de longue durée, en arrêt de longue maladie, euh, sans parler des maladies psychosomatiques, du mal de dos, du burn-out, de la dépression. Et euh, c'est pour ça que je suis vraiment très heureux de t'inviter aujourd'hui euh, en tant que, coach avec les chevaux, parce qu'il y a une dimension, on pourrait dire, thérapeutique, il y a une dimension de, de santé globale, de santé de la société. C'est sûr que dans une société, quand il y a X% de salariés qui sont en burn-out, euh, en, en, dépression, euh, en lutte avec leurs collègues, euh, en, en, harcèlement, etc. Ce, ce n'est bon ni pour eux, ni pour leur santé, euh, ni pour leurs collègues, ni pour l'entreprise. Et, et, et, voilà, je, me demandais, tu, tu, tu, as un petit peu répondu, mais est-ce est qu'on peut aller plus loin sur euh, comment ça se passe en pratique avec, avec les chevaux et est-ce qu'il y a des procédures Est-ce qu'il y a des moments privilégiés est-ce qu'il y a des, est-ce, qu'il y a hum, une préparation euh, Est-ce qu'il y a une prise de conscience qui est nécessaire euh, Est-ce que la personne elle doit faire de la méditation ou du yoga Enfin, j'en sais rien. comment ça se passe en, pratique euh, pour toi pour arriver à développer ce pouvoir non prédateur et donc, comme tu le disais, plutôt dans les entreprises individuelles que dans les grandes, les grandes entreprises. Alors, euh, on fume le calumet de la paix, tout ça, tout ça. Non, je rigole. <laughs> Euh, alors, concrètement, ce qui se passe, alors j'ai de la chance parce que j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui sont très ouverts, euh, parce que souvent, ils sont déjà dans le domaine du développement personnel, du bien-être, de l'écologie, de la spiritualité. Donc, j'ai quand même la chance d'avoir un, public de personnes que j'accompagne qui sont ouverts à plein plein de choses et qui, et qui me nourrissent et qui m'alimentent et qui m'ouvrent moi aussi euh, à, plein d'autres choses. Mais concrètement, euh, comment ça se passe donc, quand les personnes viennent en accompagnement, moi, je, privilégie énormément les accompagnements de groupe maintenant, parce que je trouve que ça permet... Euh, tu vois, on, on, parle de pouvoir prédateur et de pouvoir non prédateur. Le fait d'être en groupe, ça permet de sentir que le groupe peut être un soutien et de vivre vraiment au quotidien pendant plusieurs jours que le groupe peut être un soutien et de, vraiment littéralement changer quelque chose à l'intérieur de, notre corps, de notre mémoire euh, émotionnelle. Euh, donc ça, c'est le premier truc. Et ensuite, euh, ce que je fais systématiquement avant qu'on aille rencontrer les chevaux, euh, c'est issu de l'approche euh, EponaQuest Epona euh, et, j'y porte une attention particulière, c'est d'aider les personnes à revenir dans leur corps avec l'outil fondamental de l'approche Epona Quest qui est le body scan que certains d'entre vous connaissent bien et pratiquent déjà au quotidien qui, a été créé par Linda c'est absolument. Tu pourras nous, expliquer un peu ce que c'est que, le body scan et, en, quoi ça consiste euh, le body scan, ça n'est absolument pas un outil de, de, de relaxation, c'est pas un outil qui est, euh, qui est dédié à enlever euh, des problèmes du corps ou je ne sais quoi. c'est vraiment un, outil qui est, comme son nom l'indique, scan, on fait une photo de l'état de son corps à l'instant T. Donc c'est un outil de reconnexion à son corps où doucement. Au début, je guide les personnes, après, elles peuvent le faire toutes seules. On va euh, aller euh, simplement prendre conscience de qu'est-ce qui se passe dans mon corps, hop, dans ma tête, tiens, mes yeux, ils sont comme ça, tiens, j'entends mieux d'une oreille que d'une autre, ah tiens, c'est rigolo, ma langue, elle est, elle est devant mes dents. Euh, et puis, on redescend comme ça dans le corps on visite un petit peu toutes les parties pour s'entraîner à reprendre conscience de qu'est-ce qui se passe dans notre corps. Ça, c'est le premier truc. Parce que si on est là et qu'on est vraiment présent dans notre corps, déjà, on risque beaucoup moins d'accidents avec les chevaux. Donc, d'un point de vue de la sécurité, euh, pour moi, c'est un, fondamental. Et puis ensuite, ça permet aux personnes d'apprendre à dialoguer avec leur corps. Donc, petit à petit, on apprend à choisir une sensation en particulier dans notre corps. À, euh, euh, on, porte de la conscience sur cette sensation on vient euh, poser une question à cette sensation pour demander, tiens, bah, si tu es là, c'est peut-être que tu as un message pour moi, donc quel message est-ce que tu as pour moi euh, Et puis, euh, on reçoit on, laisse venir à nous, je sais pas, on peut, recevoir peut-être une image, une sensation, euh, quelque chose comme ça. Euh, et puis ensuite, on retourne dans la sensation pour voir si la sensation a évolué d'une manière ou d'une autre une fois qu'on a reçu le message. La sensation, elle peut avoir augmenté, elle peut avoir complètement disparu, elle peut avoir bougé dans, un autre endroit de notre corps, par exemple. Euh, et en général, ce qui se passe, c'est que si la sensation a disparu ou diminué, ça veut dire qu'on a capté le message de notre corps. Parfois, le message, euh, on va le comprendre tout de suite. Parfois, on va le comprendre plus tard. Parfois, on va jamais le comprendre. Et ça, c'est un exercice qu'en fait, on fait tous déjà plein de fois pour au moins nos besoins euh, quotidiens. Je veux dire, euh, on sait tous que quand on a la bouche sèche, on a soif et donc on va boire. On sait tous que quand on a la sensation de la vessie pleine, il faut aller aux toilettes. Donc ça, c'est des choses qu'on fait déjà. Sauf qu'on le fait à des niveaux un petit peu basiques de manger, dormir, euh, aller aux toilettes. Et puis, on oublie qu'on peut le faire pour tout le reste. Euh, donc, je vais vous donner un exemple euh, qui m'est arrivé il n'y a pas très, très longtemps. J'ai une, jument qui s'appelle Grécie qui déteste qu'on lui mette un licol sur la tête. Il y a peut-être quelques personnes qui connaissent cette histoire parce que je l'ai raconté il y a pas mal ces derniers temps. Et donc, je me suis dit, bah, je vais faire un, scan avec mon corps et je vais demander un conseil à mon corps avant d'aller mettre le licol à parce puisque la maréchale Ferrand allait arriver et donc on allait faire ses pieds. Et euh, donc, je, me connecte avec mon corps. Et puis là, mon corps m'envoie au niveau du plexus. Euh, je, pose ma conscience ici et je reçois comme message un soleil qui trempe dans un lac. Le truc m'est mmh. vraiment bizarre et où je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire quoi donc, je retourne dans la sensation dans mon corps et je vois que la sensation, elle a, elle a, diminué. Donc, je me dis, j'ai dû capter euh, visiblement le bon message. Et donc, je me suis dit, bah, je vais jouer avec ce message, je vais expérimenter, on va bien voir ce qui se passe. Et donc, je me suis dit, c'est une jolie image, je vais me faire une petite visualisation. Donc, je ferme les yeux, je visualise ce soleil qui rentre dans le lac, qui réchauffe le lac. Et là, je vois plein de troupeaux de chevaux qui viennent s'abreuver, se rouler, parce que l'eau, elle est super agréable. Du coup, elle est devenue chaude alors qu'elle était glacée, tout ça et mon corps entier se détend, et je rentre dans la pâture, et je mets le licol à ma jument en euh, deux secondes. Euh, limite, elle n'a pas mis le nez dedans, euh, et puis hop, c'était fait. Là où parfois, je dois négocier avec elle pour des heures pour, pour y arriver. Donc ça, c'est un exemple typique de ce que le body scan, qui est l'outil fondamental, peut nous permettre de faire, c'est qu'en fait, ça nous permet de nous reconnecter à la sagesse de notre corps. Et moi, mon corps m'a simplement envoyé un message qui m'a détendu. Et comme j'étais détendue, bah, c'était agréable pour ma jument, plutôt que d'être focus sur absolument que je lui mette son licol, qui, n'était qui, pas en état d'esprit agréable pour venir la voir. Donc voilà pour expliquer ce que c'est un peu plus en détail le body scan et on s'entraîne à faire ça encore et encore et encore et encore et encore tous les jours, plusieurs fois par mmh. jour pendant les stages pour euh, bah, réapprendre à écouter notre corps. Puisque, vous le savez, euh, deux tiers de la communication est quand même, non-verbale. Et donc, notre corps nous envoie plein, plein, plein, plein, plein de messages. Et euh, ça demande un peu de temps pour réapprendre à pratiquer. Et ça demande du temps pour que notre cerveau ait des preuves que ça marche <laughs> et décide de continuer d'utiliser ce système-là. Donc ça, on fait ça. Et tant qu'on n'a pas fait ça, on ne va pas avoir les chevaux. Euh, par respect pour eux, par respect pour nous, euh, et puis euh, aussi pour éviter de, nous mettre en danger. Et puis après, une deuxième étape que je fais systématiquement aussi, c'est pareil, en utilisant le langage non verbal, en observant ce qui se passe chez l'autre, en prenant conscience de ce qui se passe chez nous, apprendre à avancer vers un autre humain ou vers un autre cheval en respectant son besoin d'espace personnel mmh et apprendre à poser des limites quand un cheval ou quand un autre humain avance pour qu'ils mmh. n'envahissent pas notre espace personnel à nous. Une fois qu'on a ces fondamentaux qui sont posés euh, et qu'on a appris euh, à utiliser notre corps pour faire tout ça, alors on va euh, vivre des activités à pied avec les chevaux. Et il y a différents exercices selon ce qu'on a envie de venir travailler avec les chevaux. Génial. C'est vrai que ça, ça donne, ça donne envie et à la fois la conscience du corps et la conscience de, de, l'espace dont j'ai besoin. Je pense que c'est deux choses qui ont été, euh, qui, ont, qui ont, été un petit peu systématiquement euh, euh, refoulées ou désapprises, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, on, ne nous apprend pas ça. Bah, c'est beaucoup plus pratique avec un. je le vois parce que j'ai des enfants en bas âge. Euh, donc c'est beaucoup plus pratique de, dire à son enfant euh, tu te tais, tu m'obéis, euh, plutôt que de lui dire ou ah mince, peut-être que j'ai marché sur tes plates-bandes en fait et que tu avais besoin d'un peu plus d'espace personnel. On, les prend, on les pose, on les machin on leur dit tu fais ci, tu fais ça, t'es pas content, on te tire par la main. c'est c'est beaucoup plus au quotidien Hein, c'est une solution de facilité et de rapidité qui, sur le long terme, ne euh, facilite pas du tout les choses. Euh, mais, mais voilà, on aime bien les raccourcis. Hein. Oui, et de, productivité aussi, probablement. Oui, euh, tout à fait. Voilà, et, comment est-ce que, avec tes, avec tes clients, tu, maintiens cet équilibre entre eh ben, l'espace dont j'ai besoin, euh, et moi, je sais que, que euh, j'ai un métier qui est parfois un peu compliqué avec le Covid, euh, en étant soignant, c'est pas facile tous les jours. Et j'ai appris à maintenir cet espace, mais évidemment au, détriment de la, durée avec laquelle je, travaille. Et il y, a vraiment cet équilibre, je pense, qui est, qui a à Et, je me demandais comment est-ce que comment est-ce que ça se passe avec tes entrepreneurs, parce que euh, moi, j'ai pas trop de problèmes pour trouver des clients ou des patients, mais c'est pas forcément le cas de tout le monde. Il y a, il des entrepreneurs qui ont besoin de trouver, euh, je sais pas, 15 clients, 20 clients euh, tous les mois, tous les 15 jours pour, euh, pour payer leurs échéances, leurs traites, etc. Et, donc, comment est-ce que ça, comment trouver l'équilibre dans, dans, un, dans un système qui est, qui est déséquilibrant et, et, comment le cheval peut nous aider par rapport, par rapport à ça, à ton avis euh, est-ce que tu peux préciser un petit peu plus ta question au niveau de l'espace euh, Tu parles d'espace géographique ou tu parles d'autre chose Non, je, pense que euh, il y, a, disons, il y un équilibre entre ce que j'accepte de faire et, donc le temps que j'accepte de travailler, de produire et la quantité finalement que j'accepte de produire et ce dont j'ai besoin. Euh, et, et, depuis 2-3 ans, eh ben, il y a besoin de produire plus. Mhm. Il y a de l'inflation, il y a euh, tout coûte plus cher. Et, et donc, il y, y a, vraiment cette question euh, qui se pose quand on est une entrepreneuse, un entrepreneur, qu'on a besoin de générer tant et tant de chiffres d'affaires. Qu'est-ce que Qu'est-ce que les choix nous disent par rapport à ça Comment est-ce que tu gères ce, ce type de, de, contraintes hein, finalement qui, existent hein, et, qui, qui, peut conduire au burn-out, à la, euh, à la, voilà, ce, type de, choses. Euh, alors moi, ce que j'aime beaucoup travailler, c'est plus euh, l'aspect de l'écologie personnelle déjà. Je pense que l'écologie commence par soi, par sa propre énergie. donc, ce c'est pas quelque chose que je vais forcément venir travailler directement avec les chevaux sur cette notion-là, quoique en fait on pourrait, hein, parce que parce qu'ils s'économisent extrêmement bien <laughs> les chevaux au niveau de leur énergie. mais j'ai pas encore abordé sous cet angle-là, donc merci de m'indiquer ça. Du coup, je vais <laughs> le sujet. <laughs> Euh, mais euh, ce qui, m'importe le plus, c'est d'accompagner les entrepreneurs par euh, la reconnexion à soi, tu vois, entre autres avec le body scan, par exemple, entre autres avec le fait de poser des limites, d'apprendre à respecter les limites de l'autre. En fait, c'est simplement de, de, remettre de la conscience et de réancrer des comportements, de porter notre attention sur qu'est-ce qui est juste pour moi est-ce que, je suis en, train de passer à l'action euh, un peu comme euh, un poulet sans tête parce que j'ai peur et que du coup je, cours parce qu'il oh, y a de la pression qui arrive par là et du coup je commence à faire n'importe quoi euh, et donc à courir après l'argent et donc à être orienté sur le manque, tout ça ou est-ce que, est que je suis présente avec moi-même euh, que je sens qu'il y a des perturbations qui arrivent, euh, qui viennent me challenger, qui viennent me poser des questions, qui viennent toucher des blés. Parce que l'entrepreneuriat, et là, tu vois, on parle de clients, donc on parle d'argent. Mm. Euh, en vrai, il n'y a rien de mieux que le sexe et l'argent comme sujet pour aller faire notre développement personnel. Ça vient toucher tout ce qu'il faut toucher chez nous. Donc, c'est en ça que j'aime le voyage entrepreneurial. C'est qu'en fait, le voyage entrepreneurial n'est que finalement un prétexte et un levier d'épanouissement personnel, un prétexte et un levier pour aller euh, euh, toucher des blessures qui sont euh, profondes, pour aller les soigner, pour aller remettre de l'amour, pour aller se réincarner pleinement, notre propre puissance personnelle, toutes les choses qu'on n'aime pas voir chez nous, elles vont ressortir dans l'entrepreneuriat. Tout va ressortir, tout, tout, tout, tout, tout, tout, tout. et donc moi, ce que j'aime, c'est de prendre les choses les unes après les autres, tranquillement, au fil où ça vient, et accompagner les personnes à se dire Ah, super, parfait. S'il y a ça qui arrive, c'est qu'en fait, je suis en train de passer un cap, c'est que j'ai avancé. Euh, et parfois, on va venir le travailler parce que ce sujet-là, on peut venir le travailler avec les chevaux parce qu'il y a besoin d'une libération émotionnelle, parce qu'il y a besoin d'aller reconnecter à, une forme de, puissance et de leadership particulier. Donc, on va pouvoir, euh, par exemple, une personne qui a énormément de mal à dire non euh, à ses clients qui se plient en quatre, euh, pour euh, sa famille, ses clients, ses enfants, tout ça, qui ne sait pas gérer son temps parce que... parce qu'elle parce fait passer tous les autres avant elle, bon, va venir travailler. Comment est-ce qu'on je pose des limites avec le cheval on va venir ancrer que c'est possible de, poser des limites avec un cheval, on va venir ancrer qu'on n'est pas mort parce qu'on a posé des limites, que la connexion n'est pas rompue parce qu'on a posé des limites, que euh, on ne nous aime, euh, que qu'on continue de nous aimer même quand on a posé des limites. Donc ça, c'est des, choses qu'on peut venir ancrer pour créer une mémoire cellulaire dans le corps et qui s'applique à plein d'autres euh, domaines. Donc je viens chercher vraiment dans dans la partie plus euh, les croyances, les blessures, le travail de l'ombre qu'on fait en tant qu'humain. Et on vient se le réapproprier euh, quand les personnes viennent euh, en immersion avec les chevaux. On vient se le réapproprier vraiment à travers des expériences physiques qui viennent toucher les mêmes mécanismes, qui viennent toucher les mêmes croyances, qui viennent toucher les mêmes blessures. Merci, merci beaucoup Claire. Merci beaucoup pour tous ces, ces éléments et découvrir... Euh, notre puissance, qui nous sommes en réalité, euh, ben voilà, c'est quelque chose d'important. Euh, parfois, c'est une vraie découverte puisqu'on essaye de nous convaincre que nous sommes de pauvres petites choses. Et, parfois, nous pensons que les chevaux sont de pauvres proies, de pauvres petites choses. Ceux qui ne sont pas sont des êtres puissants qui peuvent tout à fait se défendre d'ailleurs contre les prédateurs quand ils sont en groupe, quand ils sont en troupeau. D'où l'intérêt de savoir travailler en groupe comme euh, tu le fais. Euh, et je te proposerai peut-être de, euh, de passer à des questions parce que je vois sur le chat qu'il y a pas mal de qu'il y a pas mal de remarques, de, questions. donc des, des, remarques également de Cécile, Gilbert, Kawano, qui est connecté avec des discussions euh, sur euh, le, body scan. Voilà. Et euh, si vous avez d'autres questions, d'autres remarques, on, va prendre quelques minutes pour y répondre, pour terminer cette interview. Alors, je suis en train de lire le... Je regarde en même temps le chat. Je suis en train de lire le, chat en même temps. une remarque sur la vulnérabilité. J'en profite pour faire un coucou à Cécile, qui passe du coup en interview demain, c'est ça Tout à fait. Cécile, c'est ma, c'est ma grande euh, comparse de, formation euh, EponaQuest. Epona toi, Sylvain, tu es mon comparse de formation quand on était élève. Tout à fait. Et, euh, Cécile, c'est ma comparse de, formation en tant qu'enseignante Epona Quest maintenant. <laughs> N'hésitez pas à allumer le micro hein, si vous avez une question euh, ou une remarque. Voilà, je vais, je vais allumer le micro également de mon côté. Euh, alors, euh, le monde du travail au Canada ou en Autriche est différent, oui, sûrement, c'est vrai. Il y, a, y a, y a, sans doute l'exigence de productivité qui existe un petit peu partout, avec différentes, différentes couleurs selon les pays, certainement. Euh, donc accepter sa vulnérabilité, c'est d'en faire une force et les chevaux sont d'excellents guides dans ce domaine, oui, c'est certain. Il y a Violaine qui dit d'ailleurs, c'est marrant, derrière la notion d'entrepreneur, je vois par défaut quelque chose de très prédateur, très young très combattant. Et eh ben moi, j'ai eu énormément de mal à me lancer, euh, à lancer mon activité parce que j'avais exactement la même vision. Et euh, je pense qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont comme ça. Euh, mais il y a tout un monde. Euh, et je me rends compte que c'est pas, c'est pas, il n'y a pas que Epona Quest en fait qui, euh, qui propose une autre, une autre voie. Il y a plein d'autres approches qui, et qui, qui, travaillent avec les chevaux ou pas avec les chevaux d'ailleurs. Il y a plein d'autres approches, même entrepreneuriales, qui, qui disent la même chose qui remettent, qui remettent du pouvoir non prédateur, qui remettent aussi du yin dans le, dans l'entrepreneuriat, qui remettent de la fraternité, de la sororité. Enfin, c'est magnifique de voir à quel point euh, il y, a, y, y, a, plein d'acteurs partout, partout, partout, aux quatre coins du monde, qui œuvrent à faire changer les paradigmes. Et quand on se connecte avec un, on découvre un nouveau monde, et puis après on se connecte avec un autre, on découvre encore une nouvelle communauté. Enfin, il y a plein de communautés partout. Et aujourd'hui, enfin, avec le monde dans lequel j'évolue, je, je, les personnes que je connais, euh, je ne vois presque plus les prédateurs. Tellement je suis entourée de personnes qui incarnent beaucoup plus leur pouvoir non prédateur. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, on n'a pas, euh, hop, euh, on tombe pas dans la faille. Hein, Et puis le pouvoir prédateur a son utilité quand il est, quand il est utilisé consciemment. mais voilà, on est plein, on est plein. Merci pour, merci, ah, je remets mon micro. Merci pour ces, ces paroles d'optimisme. De, de, de, hein, tu nous disais que tu es une éternelle optimiste, mais euh, euh, c'est important dans, dans, dans l'époque où on vit. Et, euh, et ben, je ne sais pas si j'étais un optimiste à la base, mais je, je, le deviens, je le deviens parce que l'optimisme, le, l'optimisme c'est aussi euh, c'est aussi une force qui nous euh, redonne la santé, qui nous fait garder la santé, qui améliore l'immunité. Hein, on parle de Covid, etc. Mais l'attitude positive, euh, ça améliore grandement l'immunité. Et donc, écoute, j'espère vraiment qu'avec ces conseils que tu nous as donnés, que tu as donnés aux personnes qui sont dans le monde de l'entrepreneuriat, il va y avoir plus d'immunité, plus d'optimisme, plus de joie et plus de puissance également. Et, donc merci beaucoup d'avoir passé, euh, d'avoir passé cette heure avec nous dans, dans l'interview. Euh, il y a des personnes qui avaient des problèmes techniques. Alors je voudrais dire que euh, l'interview a été enregistrée, donc elle va être en replay. Vous pourrez la, regarder si vous avez eu des, problèmes techniques sur YouTube ou autre. Et et si tu veux, bah, je te laisse le, mot de la fin pour euh, conclure euh, notre euh, interview. eh bien, j'ai travaillé hier sur une citation de Linda en préparant une conférence qui je trouve être une magnifique définition de la vulnérabilité. C'est le, courage de sentir, même ce qui est un je, vais vous dire la citation. Le courage de sentir, et la volonté d'agir. Hein, et si je devais résumer ce qui, euh, pour moi, euh, est une clé de, de, succès dans l'entrepreneuriat, euh, peu importe les objectifs qu'on se fixe, c'est d'avoir le courage de sentir même les émotions les plus inconfortables, de se laisser traverser par elles, parce que c'est ça qui nous permet de prendre les décisions les plus justes possibles pour nous. On parlait encore d'écologie tout à l'heure et du coup, d'avoir le courage d'agir dans cette direction-là. Donc, je vous laisse avec cette citation qui, qui, moi, me touche énormément, qui est issue d'un des livres de Linda. Merci beaucoup, Claire. Eh ben, merci à vous, merci beaucoup pour votre présence. <laughs> Voilà. Et, on, on, se dit à bientôt, on va se, on va se revoir bientôt. Euh, merci à vous toutes, à vous tous qui étaient là à ce, à ce séminaire. Et donc, on va continuer, euh, on va continuer le, le, webinaire avec euh, donc notre amie euh, Candice, qui va nous parler là dans, dans 10 minutes de son travail avec les, les, personnes en service d'oncologie. Voilà, je vais mettre tout le monde en, en galerie. Hop. Euh, voilà. Joli. C'est joli, hein Cheese. Voilà, une bonne soirée à tous. À très bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Au revoir.